ゆかチャンネルせーのわつおかいえっとね今日は、はい、ベイビーフェアの日ですベイビーフェアですねうん、うん、だから今日お揃いの服着てそうだね、ベイビーちゃんみたいにベイビーちゃんみたいにしていきます、はい、赤ちゃんがいるみんなに参加ができたらいいんです <laughs> 参考な参考な <laughs> ジェジュがどういう感じのするかそうベイビーフェア インチェジュなのでなんかまた騙されるか <laughs> そうですわかんないけどはいじゃあ行ってみましょうかはいせーのはい <laughs> じゃん今到着しましたはい行ってみようかはい行ってみますはい 安いか高いか分かんないね네 무게를 줘야 되고 수트는 그냥 섞어서 하시는 거죠 그리고 실내에서 물이 떨어지고 가을 겨울에 이게 너무 추워요 그러니까 얘는 싸고 모시고 그러죠 그냥 청소도 일반적으로 청소하시는 것처럼 그냥 물걸 どうでしたどうですか まあ、中間母語中間母語は、まあ、いつも同じですねあのゆかちゃんと私が敵に騙されるか <laughs> 騙されないかちゃんと勝ったかちゃんと勝てないかそういう問題ですからわかりました、うん、ちゃんと見ましょうかだから一回うちら勝てないんですね今まだ何もだからすごい頑張ったと思います <laughs> もともと出る前にゆかうちらいつも泣いてなってるじゃん <laughs> ボロボロなってなってるけど今はちょっとしっかりして出ましから出ましいから <laughs> 確かにいたちょっとだけいろいろ買ってこかはい、はい아제가아까얘기한게이송때문에바람타는거예요면은안에서바람

最初ねすごい狭いから、うん、見るのないわって思ってたけどめっちゃ買っちゃったね <laughs> でもまあ必要なのを買ったかなと思います、はい、あと質がいいのを買ったのかなと <laughs> 信じたいです <laughs> まあ楽しかったねどうでしたかすいません 騙された私も結構口うまくいいって有名と思ったものねミョンドンでさ私ミョンドンで5年6年なめちゃダメですねこういうところでも私の赤ちゃんだからやっぱ使うしかないんですね <laughs> ありがとうありがとうありがとうマジですごかっあのおっさん 逆にソウル行かなくてよかったかもソウル出たら全部使おうと思ったねそうあのおっさんがいっぱいいるってことやろいやもうあのおっさんと話した時もう私をあげますって決めたのおっさんありがとうじゃあト取りに行こうか <laughs> おい <laughs> はいどうなってんつ <laughs> まみせん 気づいたらあ何これ勝てね宇宙ちのものですからまあもったいもったいないっては考えませんけどもうでもいい買い物じゃんいい買い物ですねね見たらね白いね白いねわかんないね何何かがうんそうはい、はい、楽しかったんです今日そう意外と楽しかったでも 疲れたねすごい疲れてるね顔がまあでも今日すごいなんていうか赤ちゃんのいろんなを勉強する日だったのね、うん、初めて行ってまあ2か所の店だったからね2か <laughs> 所の店でやられたからさすごいなんていうか俺「はいはい」って言ったらルカ「ちょっと待て」うんうんうんうんっていうかがなんか頑張ってガードしたけど無理だったね、うん、だってもっとこう落としてたもん ごめんなさいまた次ハウルヨンさん撮りたいと思いますはいでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございましたはいインスタグラムとチャンネル登録も TikTok フォローもお願いしますお願いしますバイバイはいインプさん頑張れ